ましてですね、えー、次はですね、高速道路走りの、まあ、インフレーションということで、まあ、主にですね、この車の高速安定性、それからですね、まあ、ロングツーリングでの車の、まあ、加速性能、それからですね、まあ、名物のヘアピンですね、まあ、そちらの方をご紹介していきたいと思います。で今こういった、えー、入り口ですね 料金所からの入り口のヘアピン、もう非常にやっぱ安定してます。ちょっとやっぱね、32の標準車と違うところは、標準車はね、この辺でね、しっかりとね、タイヤが食いついてる感っていうのがあるんですけど、またね、V スペックはね、ちょっと微妙にね、インフォメーションが違いますね。やっぱリアが、リアのその、アクティブ LSD の制御の違いなのか、 解凍性がいいっていうこともあるのかもしれないんですけれど、あのー、フリクションなくスーッと車がね入っていく感じちょっとそこがね標準車とは違ったところですね、はい、で今ですねちょうどストレートしてますまあ、今、ちょうどですね、まあ、それなりの速度で走ってるんですけども、 うん、ちょっとやっぱりね気になるところはあの標準車もそうそうだったんですけども少しねこのセンター付近ですね、まあ、ちょっとこう遊びがあってフロントのタイヤがピタッとなんかしっかりと設置してて車がスーッとこうまっすぐ走ってるかなっていう感覚っていうのが若干ちょっと乏しいかなって気がします。 やっぱり昔のこの年代のねやっぱり車っていうのはやっぱよくありがちで3 5号なんかもそうなんですけどどうしても車速が上がってくるとこのステアリングのセンター付近っていうのが少しね遊びが出始めてきちゃうんですよね、まあ、そういった意味もあって少し安心感っていう意味ではねちょっと乏しさっていうのを、まあ、感じるところがあるまあそれは やはりこの年代の車だから、まあ、こういった走りなのかもしれないんですけれども、まあ、去年乗り、ま、乗せてもらいましたねポル去年ね乗りましたポルシェの911の GT3 はもう本当にピタッとしてるし速度を上げてってもセンター付近が全くぶれない 上がってくれば上がってくるほどダウンフォースがしっかりとね効くのがね分かるんですよねしかもリアのどっしり感が非常に高まるし本当にこう路面にね押さえつけられる感覚っていうのがね分かるんですよ、まあ、そのぐらいの安心感があるんですけどやっぱそれに比べちゃうとやはり少しねやっぱり安心感っていう意味ではやっぱこう90年代の、まあ、車のね、まあ、安心感、まあ、90年代の車 という意味でいけばね、まあ、NSX もそうだったんですけれども、まあ、このぐらいの、えー、水準のね、まあ、安定感かなという感じは <coughs> します355 <coughs> とかやっぱ NSX と比べてもですねやはり同じような感じ355も NSX もめちゃくちゃ安定してるってわけじゃないし今今のポルシェのね高速安定性とや比較しても まあ、少しですね、まあ、劣ってるなっていう部分は、まあ、正直感じるとこではあるんで、まあ、同じ年代の車と比較すると、まあ、同等ぐらいかなという感じが、えー、今回ちょっと感じましたね、まあ、もう少しね速度を上げていけばダウンホースがついてくれるので、まあ、安定感という意味ではね、まあ、してくるフロントのセンターのブレっていうのももう少しこう落ち着くところっていうのが まああるかもしれないですけどねで、えー、鶴ヶ島ジャンクションですねでここでのねヘアピンの、まあ、コーナリング車のね挙動ハンドリングちょっとその辺を確認してみたいと思いますねまあ至ってですね、まあ、このぐらいの速度であれば全く問題ないああでもこの辺の ソーダフィーリングは、まあ、コーナー進入していく時ですよねクリップに手前に向かうところなんかですと、まあ、やっぱりちゃんと手応えっていうのは標準車ほどではないですけどね、まあ、標準車の方が逆にこう曲がりにくいっていう部分があるのかもしれないですけどね、まあ、ちょっとアンダーっぽい感じがあってソーダ感が少しこうあるっていうのもあるかもしれない、まあ、こっちの方が 解凍性がね、やっぱり高いっていうのはね、アクティブ LSD の影響で高いっていうのはあると思うんで、まあ、その辺の違いっていうのが、ステアリングのこのフィーリングから、まあ、来てるのかなというふうに感じます。であとはですね、ちょっと車の細かなところですね、えー、少し紹介したいと思います。えー、この車、標準車と変わってるところがあって、まずですね、ステアリング、まずですね、このシフトですね、 シフトが非常にカチッとしてます。オーナーさんからは詳しく聞いてないんですけれども、あのまあ、見た感じね、普通にいつものシフトの部が変わってるかなっていうぐらいなんですけど、実際に操作してみると、標準車と比べると、明らかにシフトがね、カチッとしてる感じがあります。まあ、ストローク量はそんなに変わらないかなっていう印象もあるかなって気はするんですけど、もしかすると、 シフトリンケージのブッシュを変えられて、まあ、エンジンのマウントもね交換されてるというお話なんで、まあ、そういった意味合いもあってカチッとしてる感じっていうのが本来のねカチッとしてる感じっていうのが、まあ、あるかもしれないんですけどもまあいずれにしても標準車と比べると非常にこうカチッとした感じがあるシフトフィールになってるっていうのもこの車の特徴的なところの一つです。 れからあとは、えー、ダンパーですね。HKS のね、スーパーマックスというね、ダンパーを、この車は装着されているんですけれど、まあ、こういった高速道路をね、走る限り、まあ、路面のね、こういったアンジュレーションですよね。まあ、こういった段差、まあ、少しちょっと硬さっていうところも、もちろんちょっと残るっていうのはあるんですけど、 まあ、もちろんストローク量もそこそここう制限してるというところもありますしバネレートも、まあ、それなりのレートのバネレートになってると思いますんで、まあ、それなりの硬さはありますねただ、まあ、私的にはねやっぱこれこのぐらいの風格の車600馬力のねフルチューンの車なのであれば、まあ、このぐらいの硬さでも十分かなっていう気がするし しっかりとしなやかさもねちゃんとね出てますよねっていうのはね感じるでのなので、まあ、乗り心地としては非常にいいですしロングツーリングでも使えるし普通に一般道走ってももちろん使えますしもちろんねサーキットでも使える、まあ、減水調整付きだと思いますんでね減水調整付きのダンパーなので まあ、幅広く使えるっていうところも非常にいいですよね。であとはあのー、この車はですね、まあ、フルチューンということで、えー、ブレーキもブレンボが入ってます8ポットのブレンボレリアは4ポットですねでローターの径は、まあ、大体350とか60ぐらいだと思いますけれども、まあ、そのぐらいのローター径の、えー、ベルハットハウジングのねローターが入ってる まあ、ブレーキはね、正直言うと、私もポルシェの、ポルシェに乗ってたんで、でなおかつカーボンセラミックだったので、やっぱカーボンセラミックはね、まあ、初期からぐっと効いてくれるし、ぎゅっとぐっと効いてくれるし、カチッとしてるし、しっかりとね、操作白がね、あるんですよね、一般道に関しては。サーキット走るとね、少しこう踏んでるんだけど止まらないっていう感じがどうしてもある。まあ、パッドがね、どうしてもこう、 メタルのパッ <clears throat> メタル系ではなく樹脂系に樹脂系の含有量が多いパッドでできるだけローターの攻撃性を、まあ、抑えて対摩耗性をね、まあ、抑えてるっていう意図があるんだろうと思うんですけどまあさストリートを走るという上ではやっぱポルシェにね勝るブレーキはないなっていうのはやっぱりすごく感じるんですけれどまあこれは これでね私も355でシックスポットレリアのね、えシックスポットでマリアが、まあ、4ポットですねキャリパーつけてますけれどあの全くポルシェに引けを取らないぐらいのですねあの制動力を持ってるし、えまあ、この車ね、まあ、下回りちょっと見たんですけれども、まあ、ホースがねメッシュのホースではなくて普通のゴムホースだったと思うので、まあ、それをね メッシュノーズにすることによって、まあ、もう少しこう合成感っていうのも出るのかなっていう気は、まあ、しなくはないですけれど、まあ、でももうストリートを走るという意味ではもう全然問題ないしこの車の加速、まあ、加速したら当然止まんなきゃいけないんでこの車のね出力に合った、まあ、ブレーキの制動力になってるかなと なんかパワーがありすぎてなんか止まんねえよっていうそういう感じは全く感じないので、まあ、ブレーキのフィーリングも非常にいいですしいつも通りですねブレーキが踏んでいけるしヒールトーンも非常にやりやすい、まあ、唐突にねブレーキがガッと効くわけではないのでぐっとやっぱり奥で効く感じのブレーキのフィーリングなのでまあヒールトーンも非常にしやすい 挙動がね挙動を乱すことなくイルカの塔もやりやすいですね、はい、あとはですね最後にまあエンジンフィーリングエンジン特性ですねで今ちょうどね、まあ、5速で5速なんですけど、まあ、3000回転まあ、ブーストが少しかかってる感じですね制圧側に寄ってるぐらいですけど りね、怖さをね、感じないというか、まあ、完全に踏み込んではいないんですけど、まあ、怖さはね、感じないですね。だからこう本当に500馬力の車に乗ってるのかなっていうような、まあ、感じです。だからこういったところがすごく、なんだろう、こう車で言うと、車のミッションのギアレシオで言うと、結構ワイドな感じですよね。どちらかというと。 あ、しっかりと低速から高速まで対応してくれるエンジンなんですけどなんか少しこうワイドな感じなんかアメリカンな感じ最高速向けのなんか味付けにあえてしてやるのかなっていう感じが少ししなくはないですね、まあ、オーナーさん曰く500馬力ということで、まあ、マップでね今500馬力で落としてるんですよねで実際はま550とか600馬力まで まあ、上げられるそうなんですけれど、まあ、500馬力というね、今、マップで載せていただいてるんですけれども、まあ、こういったちょっと坂道とかはね、あの正直少し、6速の坂道の中間加速、ちょっと踏んだ感じでいくと、少しちょっとこう、かったるさっていうのが、まあ、若干やっぱありますね、正直、あるんですけど。 3000回転ね超えてくると非常にエンジンのトルクフルなね2.8リッターのエンジンの特性がねしっかりとね味わえますねあと一つ忘れてましたけどあとはですねこの車マフラーそれがフロントパイプそれからキャタライザーですね合ってます サウンドも非常に大事だと思うんでまあ、非常にですね RB26 の重低音それからですね回転を上げた時の甲高さですね、まあ、そこがねしっかりと味わえるマフラーになっているというのもこの車のね魅力ですよね。 まあ、特に回さなくてもね、あのー、街乗りとかでもしっかりと、うん、重低音ですよねドドドドドドドドドっていうね、まあ、そこがこの RB サウンドの、まあ、醍醐味の一つにもなるわけなんですけど、まあ、しっかりとですねその辺も味わえるちょっと中間化すみとますドッカンではないですね踏み込んでも 今コンマぐらいコンマ8ぐらいブーストかかってるんですけど踏み込んでもどこからどこからでも加速していくっていうそういった感じのエンジン特性ではないですねだから意外と500馬力っていうイメージまあ500馬力というとねものすごいこうモンスター的なイメージを持たれるとは思うんですけど、まあ、やっぱりねマニュアル車っていうこともあるんですけども、まあ、そこそこ回転を エンジン回転数が、まあ、上がってる状態をね、まあ、維持しないとエンジンそのもののねポテンシャルっていうのが、まあ、引き出せないかなっていうのはあるかもしれない、まあ、ポルシェの GT3 なんかもねそうだったですよね普通に引っ張ってる時はさほ引っ張ってる時はすごくおとなしい車なんですけどエンジン回転をね一玉上げるとね非常に 車のね、エンジンのその利便性っていうのがあって、まあ、急旋回転まで回るときのですね、あの、出力の伸びのフィーリングっていうのがね、ものすごいたまらないものがある。まあ、その時にめちゃめちゃ笑っちゃうぐらいね、ドキドキしちゃうぐらい、あの、気持ちいいものがありましたけど、まあ、この34のね、GTR も、 まあ、そういった特性、まあ、ターボとはいえどもターボといえどもね、まあ、そういったどちらかというとこう高回転志向の特性を持った、まあ、エンジンフィールなのかなという感じがね少しします僕回ちょっと RB サウンね 今ブーストが1.06ですねかかってますねで RB はねやっぱりね高回転仕様の車なんで、まあ、標準車もそうだったんですけどやっぱね78000まで回すとね本来のパワーがね炸裂するみたいな、っぱ、ね、そういったね特性なんですよねどちらかというとあそこまで回すとかなりね おーっていうような感じの出力が得られるかもしれないですね。あでもここからの音声回転からの音声回転からのではすごいですね。早い クセルベタ踏みしちゃうとね、フメーターがね、一気に下がるんですよね。ああ、なるほど。いい。まあ、こんな感じ。今、ちょうどブーストが1.12ですね。 まあ、ノーマルでもここまではね上がらないんでまあ本当にチューニングかやっぱり回転上げた時のねあのー、トルクのね吹き上がり方とかピックアップっていうのはやっぱねさすがですねそこはねやっぱりそう感じるし やっぱしっかりとねエンジンパワーに対して車体もねついてってますよしっかりこれ慣れてくれば私まあ1日しかこの車乗ってないんですけどまあ1日でもねこれだけの走りができるしまあ、911のね GT3 はねあの1日借りてても料金所でベタ踏みして <laughs> まあ加速ベタ踏みして加速できたんですけど RR でもね、まあ、そのぐらいの安定感っていうのはやっぱりね 現在の車はあるんですけど、まあ、この GTR もポルシェのね991-2のね GT3 と比べたらもう20年前の車なのでね、まあ、それでもこれだけの安定感があってなおかつスタビリティコントロールねついてないですからね、まあ、そういった意味でこれだけの安定感が、ましっかりと得られてるっていうのは やっぱこうアテーサ ITS プロのおかげちょうどねフロントの駆動配分がちょっと今これは120ニュートンかなフロント120ニュートン駆動力がかかったっていうことになってるんですけどねフロントがしっかりとやっぱり引っ張ってくれるっていうのがあるんで車が横を向いたりっていうことがないので終始前にね進んでってくれるっていう感覚がね あるんで、まあ、そこそこ安定感があって、まあ、踏んでも怖くない車に、ね、なってるということをね改めてこの車でも感じました、えー、あともう一つはですね、えー、この車ブッシュがですねフロントとリアの足回りに足回り交換されてますなおかつエンジンマウントも交換されてると まあ、いうことで、標準車と比べますとね、非常に車が劇的にね、やっぱ安定してますね。標準車はね、あのー、非常にね、ハンドルが取られやすくて、センターもね、もっとね、あのー、どこにあるかわからないぐらいね、センターの幅がね、 広かったんですよねで足も結構こうガタガタガタガタ動いていたりとかするんであまりね飛ばせる車じゃなかったです正直ね高速道路で、まあ、こういったそこそこストレート区間とかになると特にね足回りの取り付けのその合成ですよね足回りがしっかりと 締結されていないと安心した走りっていうのが得られないわけなんですけれどこの車はねしっかりとねこの車の新車当時のね走りがねしっかりとね再現されてます、まあ、ブッシュ自体はねオーナーさん曰くまあ、ノーマルのブッシュということなんですけど まあ、v スペック2でもね十分あの放出物資をね使われてるんじゃないかなとは思いますんで、まあ、車としては非常に安定してるし、まあ、むしろピロをね入れたりするよりもノーマルの物資の方が全然いいんじゃないかなと思いました。はい、ということで今回は R、日産の R34 スカイライン GTR V スペック2ニュルですね、の2.8リッターの、えー、チュンドカーですね。こちらの方の高速道路でのインプレッションをお伝えいたしました。今回もこの動画を通じまして、お付き合いのほどどうもありがとうございました。また、興味がございましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いをいたします。失礼をいたします。